покажи з мене. Стоп! Давай! А видишь? Ну или курва, он-то удивился, снял. А ты? Давай! Давай! Освобождай! Да! Хоп! Хоп! Хоп! Хоп! Хоп! Хоп! duokit. Aišku, mane sakiau. Ką tu, kurva, kabinys? Aišku, aš kabinys. Aišku, tik sakau, nabu man. Eik, kurva, kurva, jeigu tu tik kabinys. Kurva, tu mane skaužyri, ne? Eik, tik tai nabu. Kuos. Man skambina. Pasidėliau, man skambina. Žiūrėk, eik už karatistą. Look. Нахуй, блядь, расчебурашил, что звонил, что полечишь. Я тоже спрошу. Полез. А, полез. Полез. Ну, почему типа, сегодня? И да вот он, я лист примарно со а столы, это дорогой, что а примарно с лист. То курва, блядь. Добрый ну, день. Да. Давай. Ну,